dinas kabupaten kota, kota boleh menggunakan sebagai dari terdekat untuk uh, penyediaan fasilitator tadi ya, disediakan. Ya. Dan, tapi ini uangnya dari dinas dan dibagikan kepada bapak sekalian. Itu ya. Baik sekalian, ini ada ada fenomena baru tahun 2019 ini. Bapak Ibu juga harus tahu nih. Beda dengan tahun 2018 tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya mulai 2019 ini. Kegiatan pembangunan rehabilitasi prasarana pendidikan itu ada dua skema, ya APBN yang dari pusat kami langsung ya. kemudian dari DAK. Dua-duanya dikerjakan secara swasta, ya kan? Tetapi mulai tahun ini, ya, mulai tahun ini kegiatan yang sama dana yang bersumber dari APBN yang dulunya kami lakukan sekarang ini sudah di take over oleh Kementerian PUPR. Ya. Ada nanti beberapa sekolah atau sekolah-sekolah yang juga ini sampai seterusnya kita akan menyaksikan dua hal yang berbeda kita pasti oh ini oleh BPR kontrak oh ini sekolah oleh sekolah mengerjakan kita tunjukkan bahwa kegiatan pembangunan atau rehabilitasi prasarana pendidikan melalui sekolah lebih baik dari kegiatan kontraktual. Setuju, Bapak sekalian? Setuju. Ya, tepuk tangan. Terima kasih, ya namanya kontrak itu sehingga Pak mudah-mudahan ya sebetulnya di Pakro masyarakat sudah mengakui bahwa, bahwa kegiatan papua itu lebih baik dari kegiatan kontraktual ya di sini menggerakkan ekonomi masyarakat di sini sekolah warga sekolah orang tua merasa memiliki program itu dan ketika ada rusak-rusak eh, eh, mereka merasa memiliki beda dengan ini dengan kontraktual ya akan berbeda karena eh, kadang-kadang ya kelemahan dari sisi kontraktor adalah orientasi mereka pada keuntungan keuntungan ya, ya. ya. pokoknya ini bangun ditinggalkan kadang-kadang banyak kejadian kasus yang harus ditinggalkan ya. itu hal-hal buruk yang tapi mudah-mudahan mudah-mudahan yang di kolaborator itu tidak seburuk seperti pengalaman tahun-tahun tapi yang jarang mundur adalah mohon kualitas sekolah kita kita pertahankan ini mas, seperti yang sudah dilakukan selama kita selama ini, atau bahkan kita tinggalkan Sehingga harapan kami, sebuah kami punya visi ke depan, suatu saat, mudah-mudahan, APBN yang dibayar ini dikembalikan lagi ke Kemdikbud, sehingga kami tetapkan lagi menjadi suatu olahraga. Itu ke Ya, Ya. Yang celaka adalah jangan kebalikannya. Ya. BAK nanti kemudian dikontrak kita jelek iya, iya. iya. banyak hal-hal bukan jelek dan seterusnya nah ini kita tunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas semakin bagus karena kan pakai ini kan sebetulnya kebebasan politis di tingkat di atas menteri yang nah, kita tunjukkan kalau ini bagus insya Allah mungkin nanti BPK, BPK, KPK akan mulai kontrak eh, yang surat oh bagus baru kita nih jadi kita kehilangan sekitar istilahnya molek superior. Gitu. Ya, yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya dahulukan keberlakuan pada hukum yang lebih rendah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah merupakan lex superior Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang dinas merupakan lex superior Di dalam undang itu disebutkan bahwa dana pendidikan disalurkan langsung ke kepala sekolah sebagai pengelola kegiatan pendidikan secara laporan disebutkan di situ. Jadi kalau ada e, peraturan lain yang lebih rendah dari ini atau lebih atau sejajar dengan ini, maka kita jawabnya Perpres nomor 14 Jadi kalau ada perbedaan dua peraturan yang berbeda, kita gunakan nama la rebelde, ¿eh? disebutkan di dalam pasal 83 itu dalam proses penyelenggara pemerintah dan seterusnya diberikan langsung kepada satu tiga ya. Oke. Terus eh, manajemen berbasis sekolah. Ya. Manajemen berbasis sekolah itu artinya sekolah mengerjakan eh, seluruh pekerjaan pendidikan secara terkelola gitu ya, dan seterusnya. Sehingga kalau ada yang menyerang terutama nih nanti kabupaten nih kabupaten masih mungkin sudah mulai ada colek-colek gitu. Oh, aja kontrak kenapa dia akomodasi ini? Justru kita harus balikan ini. Kita punya punya kuat. Dana untuk biaya investasi dan seterusnya ya disalurkan kepada kepala sekolah dan dikelola sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya proses, kok sekolah mengelola dana, gitu kan? bukannya ngajar tugas sekolah ya itu bagian dari tugas yang sekitarnya juga amanat juga oke okay. terus ada yang menarik sekali the dalam kerangka mendorong sampai gitu. tapi kita sebagai pelaksana soal menunjukkan hasilnya bagus itu menjadi penilaian plus ya, dari baik berikutnya di dalam perpres 141 sekalian ya, kalau masih ada yang mempersoalkan ini jelas seperti dasarnya mengapa sekolah perpres saja ya? dari kelompok masyarakat clear kita nah pertanyaan saya sudah terjawab sekarang tadi Pak, itu Pak, satu ini itu ya. P2S ya. Yang kedua apa Pak? Pemeriksa. Pemeriksa hasil pekerjaan. baca ya? Saya yakin baru baca, karena ini juga baru sesuatu yang baru yang baru kita pelajari di iya, pemeriksa hasil pekerjaan. kan saya Jadi, nanti Bapak Ibu di sekolah itu mesti ada dua organisasi yang memulai fungsi yang berbeda. Yang satu adalah panitia pembangunan di satuan pendidikan, atau kita sebut P2S ya prosedurnya adalah kepala sekolah bersama komite rapat membutuhkan P2S secara musyawarah mufakat jadi harus rapat ya nanti ya pulang dari sini kalau belum dibentuk P2S rapat segera kemudian berdasarkan sebetul. sudah rapat. Oh, ada apa Oh, udah dua kali, tiga kali oh, kali. Dari Sudah terbentuk ya sekarang? Sudah. mudah sekarang jadi MU ya, sudah dibentuk MU nya jadi nanti. mudah Oke Pak, antisipasi. Nah ini, nanti tetap ya dalam SK itu susunnya seperti ini. Ini saya langsung mau praktis salah yang sudah dilakukan lakukan ya. bukan kepala sekolah salah seorang guru Pak ada pertanyaan Pak sekolah saya jauh lokasinya tidak ada guru tetap bagaimana Pak saya bilang peraturan ini diberikan jika sekolah itu normal ada guru tetap ada guru dan seterusnya kalau nggak ada berdayakan sumber daya ada di sini gitu ya apa ada yang kemudian punya nggak ada nggak sekolah yang tidak punya guru tetap ada nggak ada ya? Di daerah provinsi kemarin ada. Saya bilang, jangan kemudian gara-gara nggak ada dulu tetap, kemudian p tidak bentuk. Kok di dalam seleksi sekolah juga tidak ada syarat syarat sekolah mendapatkan bantuan itu masalah kurikulum sekolah itu. Kalau tidak ada kurikulum, tidak ada tidak ada. Ya. Ini ini adalah optimalisasi jika ada guru tetap harus guru tetap. Kalau tidak ada, mau dibuat. Gitu ya. Sekretaris, wakil wali murid jadi dari unsur uh, bukan ya bendahara harus dulu di sekolah itu ya harus dulu guru honor boleh enggak kalau tidak ada guru tetap boleh di sini disebutkan guru sekolah itu ya kalau di sekolah itu nggak ada guru bukan sekolah <laughs> bukan sekolah namanya. Bukan sekolah namanya nggak ada guru. juga. Pertanyaannya ini sekolah bukan ya? sekolah. Pasti ada ya. Penanggung jawabnya adalah wakil wali murid atau masyarakat yang paham teknis bangunan. Ya. Nah, berikut organisasi yang kedua adalah panitia pemeriksa hasil pengerjaan kita sebut PPHP. PPHP. Ini yang baru nih. Yang tinggal dari sini ya. PPHP. Ya. Tapi menurut kalian ini, ini dibentuknya bukan pada sekolah. kemudian sekretarisnya unsur komite sekolah atau tokoh masyarakat, kemudian anggotanya unsur fasilitator yang terlibat di sekolah itu, atau bisa, bisa itu bukan harus ya, boleh dikeluarkan ditambah dari unsur staf dinas pendidikan. Apa sih bedanya dengan ini? Bedanya ini pelaksana, gitu ya, yang membangun membangun pola RKB, membangun RKB-nya. Setelah selesai, ini adalah pengontrolannya, pemeriksaan apakah hasil dari pekerjaan itu sudah sesuai dengan program. Misalnya, Bapak dikasih 3 RKB, jadi diperiksa, benar nggak 3 RKB, bukan 2 RKB, gitu ya. Benar, betulkah sudah lengkap, ada ada fondasinya, ada perutnya, ada listriknya, semua lengkap. Diperiksa oleh ini. Kira-kira ini memeriksa apakah RAB yang dilakukan sudah hasilnya yang ada, diperiksa kontrol lah berarti kesimpulannya siapa di sini siapa di sini apakah boleh orang yang di sini juga ada di sini iya. logikanya tidak ya logikanya harus berbeda jangan disuruh makan jeruk ya pak ya. Nah, boleh oleh bapak dipikirkan dari sekarang tapi siapa yang masuk di sini siapa yang masuk di sini kemudian dicatat jadikan ke dinas pendidikan nanti dinas pendidikan yang akan membentuk ini. Ini persyaratan administratif yang suatu waktu bapak diperiksa bapak sudah siap. Dan ketika diperiksa mana bapak PPHP nya ternyata ada jalan ke proses itu. Wah salah kami salah Pak Asep yang tidak mensosialisasikan kepada bapak sekalian ya. Ini harus dilaksanakan ketika administratif Kali ini amanah yang harus dijalankan. Jadi logikanya dibangun oleh 2S, diperiksa oleh PPHP, oleh sekolah sendiri tapi orang lain gitu ya, pemimpin sekolah. Oke, okay, sip, sesuai dengan RAB, sesuai dengan ini bagus, itu tidak ada jasa segala macam. Semua pekerjaan sudah selesai satu persen, tidak ada tanggung-tanggung, misalnya uh, itu dia apa namanya telepon yang belum dipasang, sebagai masih retak dan sebagainya oleh tim ya, PPHP. Baru nanti setelah diperiksa oleh internal sekolah, diperiksa oleh kabupaten kota nah, itu namanya uh, eh, tim penerima hasil pekerjaan di kabupaten kota itu ya di kabupaten kota nih setelah internal oke okay, nanti ada tim hasil pekerjaan kalau ini oke okay, ya sudah berarti pekerjaan selesai diterima ada berita acara kemudian bisa digunakan itu ya sebenarnya ya